assalomu alaykum aziz mani ko'rib turgan kuzatuvchilar mani ismim azimjon yo'ldoshev man avval man avvallari e, xotiram yomonligidan juda yam noliyordum va juda yam eslab qolishim yomon edi keyin e, taqdir taqozosi bilan davron aka turdiyev bilan tanishib qoldim va ularni metodikasi asosida man xotirami rivojlantirib kuchaytirib boryapman hozirgi vaqtda man hozirgi vaqtda o'z mashg'ulotimni ko'rsatib o'tmoqchiman ya'ni qanaqa qilib eslab qolish mumkin mana bu yerda hmm. o'ttiz bitta bitta suratdagi oddiy tilda aytganda shiribomlar mavjud suratlar mavjud bu yerda jami bo'lib o'ttiz bitta surat bor yo'q yo'q yigirma bitta surat bor bu yerda va mana bu yerda o'nta so'z yozilgan surat bor bularni jami bo'lib o'ttiz bitta bo'ladi man bularni ketma ketlikda eslab qolib ketma ketlikda aytib berishga harakat qilaman demak boshladik man yodlab qolishga harakat qilaman mana bularni ko'rib hammasi har xil judayam har xil demak man eslab qolishga harakat qilaman hozir demak yigirma bitta mm, shilubimdagi suratlarni yodlab qolishga harakat qildim va ketma ketlik asosida birinchidan yigirma birinchigacha endi mana bu yerdagi o'nta so'zni yodlab qolishim kerak bo'ladi demak mana bu yerda o'nta so'z hop demak telefon bularga keyin o'tamiz mana bularni yodlab qolgandan so'ng demak tayyor bo'lsangiz biz boshladik qaytgancha eslatib o'tib ketdik kanallarimizga sahifalarimizga obuna bo'lib подписка bosib layk bosishni unutmang mani xotiram eng zo'ri man eslab qolish bo'yicha geniyman eng asosiysi mana shu so'zlarni takrorlab yuring chunki mani xotiram yomon yomon yomon desanglar yomon bo'lib ketaveradi hech qachon mani xotiram yomon demanglar man eslab qolish bo'yicha geniyman mani xotiram eng zo'ri demak agar buni o'zingizlar ham takrorlab ko'rishingiz mumkin bu juda ham oson narsa Men ham qila olaman deganlar uchun e, marhamat пожалуйста 31 ta emas faqatgina 15 tagina yoki 10 tagina so'zlarni ketma ketlikda eslab qolishga harakat qiling va aytib bering keyin oshirishingiz mumkin shunda bilasiz qanchalik e, qiyin ekanligini bu mashg'ulotni oson emas shunchaki o'ylamanglar demak boshladik demak bizda birinchisi edi mana bu suratni yaqinlashtirasam hmm, mana bu surat ortida hmm, mana ham ko'rinib turing tag'in o'ylashmasin yozyapti hakkada deb mana bu surat ortida e, simba multfilmidagi simba mavjud agar ismini aralashtirgan bo'lsam uzr to'g'ri topdim mana bu yerda esa e, quyonga o'xshash qandaydir mavjudot lekin bilmayman bumi chulimi ko'rmaganman e, quyoncha desa ham bo'ladi ikkinchisi uchinchisi barchamizga tanish bo'lgan nu pagadi multfilmi to'rtinchisi mana bu yerda e, ko'pchilikka yoqqan avtomobil suratda keyingisi bir chiroyligina hind qizi haqiqatdan ham chiroyli ekan to'g'risi keyingisi transformerlar multfilmidagi transformer buni aniq nomini bilmayman to'g'risi ismini bilmayman nima bo'ldi yaxshi ketyaptimi ha bo'ldi undan keyingisi bu ham ko'p yigitlarga yoqadi bu ham avtomobil to'g'ri topdimmi <laughs> avtomobil ekan undan keyingisi simbani amakisi simbani amakisi skar undan keyingisi nima edi deb topolmay qolsam xudo asrasin bundan xullas itlar multfilmi itlar bor ikkitami shunaqa it bor bu multfilmni nomini aniq eslolmayman to'g'risi ko'p ko'rmaganman demak it ekan mana bu yerda bu multfilmni o'zim ko'rganman Mickey Mouse surati yashirilgan mana bu yerda esa qishda keladigan qorbobojon oppoqni surati yashirilgan haligacha sovg'a kutib yuradiganlarni qahramoni mana bu yerda esa yo'lbars bilan ayiq polvon bor to'g'ri ko'ryapsizlar hammasi yashirilgan man ko'rib olganim yo'q mana bu yerda esa ko'pchilikka yoqadigan ko'pchilikni orzusi bo'lgan dollar bor dollar mana faqat bu ellik dollar вот <laughs> mana bu yerda o'zimizning milliy so'm kupyuramiz bor to'g'ri tushunadimmi ellik ming so'm shundan ko'p bo'lib qolsa mana bu yerda esa ko'p insonlar tilida xit ment quyon bor multfilmi mana bu yerda esa haligi orqasida parrechasi ku multfilm uni yaxshi ko'rmaganman men u multfilm ko'rmaganman shuning uchun aniq nomini aytolmayman ishqilib orqasida parrega bor bolacha bor Mana to'g'ri endi o'tadigan bo'lsak endi sport mavzusiga mm, o'tamiz bu yerda muhammad salah surati yashirilgan salah adashmasam ikki ming o'n sakkizinchi yildan boshlab bu judayam mashhur bo'lishni boshladi sport bo'yicha uncha professional emasman shuning uchun aniq bilmayman mana bu yerda esa superman ni surati yashirilgan mana bu yerda esa messining surati juda ham ko'p bu shaxsning muxlislari mana messi messi mana bu yerda esa Uning raqibi Cristiano Ronaldo. Mana bu yerda esa kubik ushlab turgan jamoaning surati. Demak, 21 ta suratni aytib bo'ldim. Endi telefondagi 10 ta so'zni aytib bersak bo'ladi. Parolni ochib olamiz va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ko'rsatib turishingiz mumkin. Birinchi surat o'tkazdirib, xullas birinchi surat bu kamalak jilolanar kamalak eh. ikkinchisi o'tqizding ah, biz bu kadrlarni montaj qilmaslikka harakat qilamiz chunki eh, ko'rib olgan boshqa degan eh, gaplar chiqmasligi uchun bu chestniy hammasi chestniy hozir operatritsga tarafdan sal muammo bo'lib qoldi chunki telefonni ekranidagi so'zlar rasmlar kameraga yaxshi ko'rinmaganligi uchun to'g'irlab oldik adashmasam yaxshi ko'rinyapti birinchi so'zimiz kamalak ikkinchi so'z qildim ikkinchi so'zimiz bu velosiped so'zi yozilgan keyingi so'zimiz metro so'zi yozilgan keyingi so'zimizda undan keyingi so'zimizda esa jirafa undan keyingi so'zimizda joynamoz so'zi yozilgan undan keyingi so'zimizda esa soat so'zi yozilgan va undan keyingi so'zimizda quyosh so'zi yozilgan undan keyingi so'zimizda esa samolyot so'zi yozilgan samolyot so'zi yozilgan undan keyingi so'zimizda esa telefon so'zi yozilgan telefon undan keyingi so'zimiz va oxirgi so'zimiz bu piyola ya'ni piyola piyola so'zi edi bu oxirgi so'z va o'ninchi so'z jami bo'lib bugun o'ttiz bitta so'zni yodlab berdim va yoddan ketma-ketlik asosida aytib berdim. Kimdirlar xohlasanglar, ishoninglar, xohlamasanglar, ishonmanglar. Bu hammasi chestniy narsa, yolg'on yo'q, hech qatta suflyor yo'q, boshqa yo'q. Обычный mm, kadrlar hammasi eslab qolish bo'yicha. Agar bizni ko'rib turgan insonlardan mabodo birontasi ishonmaydigan bo'lsa, qachondir yuzmiz kelib qoladigan bo'lsak, bemalol 31 ta so'zni hozircha o'ttiz bitta so'zni bemalol aytib berishim mumkin undan oshirish niyatim ham bor bundan oldingi 10 o'nta so'zni yodlab bergandim va mana o'ttiz bittaga chiqardik o'sha gap mani xotiram eng zo'ri mani eslab qolish bo'yicha geniyman hech qachon xotiram yomon yomon demang bizni kanallarimizga sahifalarimizga podpisatsiya bo'ling instagramda azimjon takchiziqcha tv facebookda azimjon yo'ldoshev telegramda ham azimjon takchiziqcha tv ssilkalar orqali mani kanalimga va mani sahifalarimga obuna bo'lishinglar mumkin bizdan uzoqlashmang qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz ko'rishguncha